Música Mám peněze do frečka, idem von V aute na aux naplňať môj iPhone Čúzy mám piči, more, daj zlato Zajtra čo príde, je mi už jedno Môj život točí sa, jak to bol Robím všetko, nech hlove to sa Pohary točí sa juice vodka This is my senek, stan kolobotka Vidíš ma jak vyskakujem z auta Nevyskakuj, bo za mnou banda Bány hop skáčem ponad kačata <laughs> Na mne skače zas ďalšia prvačka Nekecaj o mne bosa míčka Nekecaj bosa šmikne pravačka Ne Nekecaj na mňa, bo nemám čas Ice, ice, ice na môj krk mi daj Čapkam ju posadkuj jak paraban Ну, погоди, чуза, не будь мудра не, не. Ну, погоди, чуза, не си прва Лигота sa mi svet jak duha Ej, super texty v hlave Mám, chlapci tu robia ramena Príde ma dejú, že kľud Jaj, každý piatok je na sféra Diamanty dajte na seba Víno mi daj, bo smet Mám, oči mám rano jak segal Cucu, ahoj, sebas Čuky, čuky, klo, idem dnu jak blok Bol som smrtnej som, volá mi na fón Tvoja baby jo, alkohol moja ho Moja ex je cool, tvoja ex je fool Čuky, čuky, klo, idem dnu jak blok Bol som smrtnej som, volá mi na fón Tvoja baby jo, alkohol moja ho Moja ex je cool, tvoja ex je fool peniaze, to freska, idem von V aute na aux, naponieť môj iPhone Čuzi mám piči, more, daj zlato Zajtra čo príde, je mi už jedno Dám peniaze, to freska, idem von V aute na aux, naponieť môj iPhone Čuzi mám piči, more, daj zlato Zajtra čo príde, je mi už jedno